你好，我是小夫。听说在几天之后的 Google I/O 2023上，谷歌将会公布 Pixel 7a、Pixel Fold 以及姗姗来迟的 Pixel Tablet。作为一名初代 Nexus 7用户，看到谷歌回归安卓平板，我是喜忧参半。这期视频，我想和各位聊聊谷歌亲自下场后，能不能为萎靡的安卓平板生态带来一线转机，和我对 Pixel Tablet 的展望。目前 Pixel Tablet 主要规格已经偷跑的七七八八了。 Pixel Tablet 搭载一块十六比十的十一英寸 IPS 屏幕，分辨率为二五六零乘幺六六零。SOC 与 Pixel 七系列同为 Google Tensor G 二，搭载八 G 内存，分为一百二十八 G 和二五六 G 两种容量，不含耳机孔，也不支持 TF 卡扩展，有四种配色可选。据悉 Pixel Tablet 可能会与音箱底座捆绑销售，前几天亚马逊还不小心偷跑了底座的售价。据传 Pixel Tablet 在欧洲的定价会落在六百到六百五十欧之间。 考虑到 Pixel 手机在欧洲的售价一贯偏贵的传统，我猜测 128G 版的 Pixel Tablet 很可能定价在599美左右。如果这个售价包含传说中的音箱底座的话，那相当于平板本体是470美。作为对比，以安卓平板标杆著称的三星 Tab S8 128G 版带 S Pen 的售价目前是629美，而常年作为 Nexus 和 Pixel 替代品的一加刚刚推出的 OnePlus Pad 售价为479美。 各位觉得 Pixel Tablet 配置值不值五百九十九美呢？希望我过几天能被谷歌的定价狠狠的打脸吧。平心而论，Pixel Tablet 的配置放在如今上有三星、下有联想的一众安卓平板里，显得平平无奇。再加上 Windows 平板、Chromebook 和 iPad 的三面夹击，实在是很难说 Pixel Tablet 有什么竞争力。就连 Google Pixel 论坛里的死忠们都一片哀嚎。再加上这个能停航母般的边框。 真难相信，这竟然是一款2023年上市的产品。过去几年，谷歌的消费级硬件总给我一种病急乱投医的感觉。先是为了对抗 iPhone 叉，整出了 Pixel 三叉 L 这种刘海加下巴的奇葩产品。另外，我一定要在这里吐槽一下安卓设备们，为了抄苹果抄苹果的传统，iPhone 卡耳机孔是为了推 AirPods，结果安卓手机们就傻乎乎的跟着把耳机孔砍了。iPhone 上刘海是为了塞下 Face ID 组件的同时获得高屏占比。 结果，安卓手机们就集体整出了刘海加正面指纹这种奇葩手机。蠢货，可以进博物馆的蠢货。说回谷歌，谷歌为了插足游戏主机市场，推出了颇具前景的云游戏产品 Stadia，却因为订阅人数不能满足收支，草草关闭服务。而马上要推出的 Pixel Tablet 更是完美的诠释了什么叫病急乱投医。早在2021年，谷歌就提交了一款平板设备的外形专利。那时候，安卓平板的市场还是一片蓝海。 考虑到安卓手机的平均研发周期在一年左右，Pixel Tablet 本应在2022年夏天与 Pixel 6一同上市，然而现在2023年都快过一半了，Pixel Tablet 竟然才姗姗来迟。我开个脑洞，谷歌可能是在2022年初看到平板市场饱和，把原本的平板项目推倒重来了。毕竟安卓平板的市场就那么大，而2022年夏天早已是红海一片。从去年谷歌放出的 Pixel Tablet 广告和目前泄露的消息来看。 谷歌对 Pixel Tablet 的定义似乎是一款白电，大概是扮演智能家居中心的角色。我突然恍然大悟，原来 Pixel Tablet 的航母边框竟然是为了与自家的 Nest Display 统一设计语言的刻意为之。他真的，我哭死！这里给不太了解 Google Nest 的小伙伴们简单介绍一下，Google Nest 是谷歌的场景化智能家居品牌，旗下涵盖烟雾报警器、智能门锁、可视化门铃、室内温控等设备。 主打智慧生活、万物互联，作为智能家居的一环，Pixel Tablet 面临着三座大山，分别是定位、定价和生态。首先，在智能中控屏幕方面，谷歌已经有了相同定位的 Nest Hub 和 Nest Hub Max，其中十英寸的 Nest Hub Max 不光集成了喇叭，同样支持 Google Assistant，还能兼容主流 App，定位与 Pixel Tablet 高度重合。而 Pixel Tablet 除了硬件参数占优以外， 唯一的优点就是不受电源线的禁锢，可以拿在手里边走边用。然而，Nest Hub Max 的售价只要二百二十九美。虽然现在还不能确定 Pixel Tablet 的具体售价，但是买两个 Nest Hub Max 应该问题不大吧？而 Nest Hub s 拥有的睡眠感应功能，Pixel Tablet 还不一定会搭载。那用户为什么不再买一个 Nest Hub Max 放在其他房间呢？在生态方面，主流影音娱乐平台都支持 Nest Hub Max。 就算还不支持，也可以通过 Nest Hub Max 内置的 Chromecast 实现。同时，Nest Hub Max 的触控按键尺寸还为家居场景做了优化，不用眯着眼睛去翻找。甚至 Nest Hub Max 还能打电话。与此同时，Pixel Tablet 上有 iPad，下有 Windows 和 Chromebook，还要和其他品牌的安卓平板竞争。虽然自安卓 12L 开始，谷歌自家的 App 就对大屏幕做了适配，但是罗马不是一日建成的，软件生态没有个三年五载很难形成气候。 不过三五年之后，谁知道谷歌会不会像抛弃 Stadia 那样再次抛弃安卓平板呢？谷歌回归安卓平板这条路任重道远呀。不过在安全更新上，谷歌应该会保证三年安卓大版本更新和五年安全更新，再加上 d e s i p n e r ROM，用到二零三零年应该问题不大。而 Google Tensor G2 在平板上的性能释放也会比在手机上好上不少。各位如果对 Pixel Tablet 有兴趣的话，不妨关注一下我的频道。 我会在今年估值价的时候入手这款平板，毕竟去年买 Pixel 7薅的一百三十多枚谷歌代金券，年底就过期了。另外，我一直都很好奇，安卓大厂们一直大力鼓吹的生产力到底是什么？是哪些应用场景不能在手机和电脑上实现，非得靠平板？我唯一能想到的就是书法和美术相关场景。至于其他场景，各位能不能点亮我一下？要真说生产力，我认为二合一的 Chromebook 更有优势。 不光价格便宜，兼容安卓和 Linux 软件，还能装各种浏览器插件。最后，各位如果想尝鲜 Pixel Tablet 的话，不妨淘一个二手的小米平板四 Plus，刷入 Pixel Experience，差不多也能获得七八成的 Pixel Tablet 体验了。Pixel Experience 在前几天发布了集成五月安全更新的 ROM，好家伙，比我的 Pixel 7更新还要快，还得感谢这位靠爱发电的大神。我也会在过几天做一期刷机教程。 各位有兴趣的话，不妨关注一下。我是小夫，我们下期再见。